Here we go. <laughs> Ah, creo que se va a perder este, amigos, porque este. Eh, tienen un montón de CC todos. Son puros CC el equipo enemigo. Para de jugar. Voy a morir aquí. Se murió el malfight. Tal vez mi oso se... No, no se llevó a nadie más. ¡No, mi ¡Ah! me vaya mejor en la grieta. <laughs> Soy mejor como soporte y no con Annie. Oh, qué milagro! ¡Ganamos esa! Algunos centímetros más tarde. No pude hacer nada. <laughs> no. Ay, ya fue. Ok, ah, ahora sí voy a jugar normales. Ok, hora de tiltearme. Todavía me acuerdo una vez, mi cumpleaños, estaba jugando con mi novio aquí presente en el chat y este, el dueño del local nos estaba diciendo que estaba sonando la alerta sísmica y ya le tuve que decir este, ahí en el chat de voz, alerta sísmica, nos, tenemos que ir y ya ya yada. Ni tembló y perdimos la partida y fue horrible porque nos estábamos recuperando. Se pudo haber ganado. ¿Qué es todo esto? El mm, se fue. <laughs> Me estaba empezando bien. Ah, creo que regresó. Ahí está. Oh, no, voy a morir. No valió eso. Eso no lo valió. Y se fue también él. Muy bien. Oh, no. Creo que esto también se va a perder, amigos. Me pregunto por qué Spike no me ha intentado jalar. Ah, pues por la torre le vale más. Oh, oh. Get over here. Ah. Bueno. <laughs> no termino la stream hasta que ganemos una partida. Solo una. Hora de banquear. Siempre se me olvida que hay que ir a la jungla. su promedio. <laughs> ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la llevé yo! ¡No! ¡No! quería llevar yo. Neta, esa no me la quería llevar yo. Bien, bien, bien, bien, Voy a guardar mi, mi maná para las curaciones, ¿o no? ¡Vámonos! ¿O no? ¿Quién se llevó el dragón? ¿Quién se llevó el dragón? ¡Sí! ¡Lo tenemos nosotros! ¡Nos llevamos el dragón nosotros! No recuerdo este que la fase de líneas durara tanto, pero a lo mejor es lo mismo de que tiene un buen que no juego. Let's do this. eso? Ojalá hubiera sido intencional. <laughs> ya me recuperé. Uh. <laughs> ya perdimos, ya fui. Bye. La mínimo Tristana se salvó. Eso es todo lo que quería. <laughs> A estas alturas no sé muy bien qué hacer. ¡No, corre! ¡No! ¡No! Ya fue esta torre. Uh. Solo que no le tía. tiene contra mí. I swear. Neto, de aquí no me voy a ganar una partida. Una. Una. Voy a abrir este cofre. Puedo abrir uno. A ver qué sale. Twisted Fate mosquetero. Chale. Voy a ver qué me dan acá. Una y la hoy. Uh. ¡No! Va. <laughs> bueno, creo que jugaré este zona. Esta vez con la runa que sí es. Aprovechando que el soporte no está, jugaremos en el bosque mientras el soporte no está. ¡No! Y todavía se ríe. A lo mejor sí se gana esta, ¿eh? Si ganamos esta ya soy libre. Todos están peleando y yo estoy acá como defendiendo el rancho. ¿Por qué se fueron a pelear? Hay que defender acá. <laughs> Ay, no. <laughs> Pensé que esta iba a ser la buena. a lo mejor iba a ir con karma esta vez para hacer daño. Algo. Tiene que ser la buena. Esta es la buena. Esta es la buena, amigos. Esta es la buena. Me gusta esta skin porque parece Power Ranger. Hubiera sido genial que llamaran este el, el, rango que metieron madera o plástico o así, pero creo que no querían ofender a nadie. Cartón mojado. <laughs> Good eye. Ah, peace. Steady, steady. Wow, los baité bien bonito, ¿vieron? <laughs> Pensé que me iban a matar ahí, pero no. Estoy sintiendo mi confianza regresando a mi... Enemy spotted. ¡Llévate! ¡Sí! ¡Sí! <laughs> Yo creo que esta... Esta es la buena. Sí es la buena, amigos. Smoke. It's me, Carl. Chill, chill. Sí. se podría considerar un dinosaurio. No sé, es como una cosa prehistórica para mí. Ya, esto, ya, esta es la buena, amigos, es la buena. <laughs> ¿Qué tal si fue? <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no, amigos. No. <laughs> Oh, me, me llevé quedarse conmigo hasta que ganara. Gracias por tener fe en mí. Lo aprecio mucho.